Voy pisando donde no pisa nadie. Voy mirando donde cobijarme. Voy caminando siempre con precaución. Y con mascarilla para evitar contaminación. Y hoy dadas las circunstancias, camino por donde nadie camina. por donde más de tres son multitud, más allá de donde caminaba antes. Pero no dejo de caminar y sigo, porque es difícil romper habitudes, porque quien ama la comunicación es difícil que se quede en el casoplón. Voy pisando donde no pisa nadie. Voy mirando donde cobijarme. Voy caminando siempre con precaución y con mascarilla para evitar contaminación. Pero les puedo asegurar que me irrita. Esta situación es una situación maldita. Es horrible tener que vivir así y sabiendo que todo esto alguien lo está dirigiendo. Pero al final no te queda más remedio que aguantarte y poner algún remedio y vivir siempre con mucha precaución. No sea que perdamos la cuerda y el violón. Y hoy, dadas las circunstancias, camino por donde nadie camina por donde más de tres son multitud. Más allá de donde caminaba antes, voy pisando donde nadie pisa nunca. Voy mirando donde cobijarme. Voy caminando siempre con precaución y con mascarilla para evitar contaminación, con mascarilla para evitar contaminación.